кімдердің дауысы естіліп жатыр ей сыртта че то біреулердің дауысы естіліп жатырды всем сәлеметсіз бе сәлеметсіздерді ұмытып кетіп едім иә бұл майнкрафт майнкрафтта қазір көреміз сыртқа шығып че там низаттың даусы естілді қазір қане о көлемдер кетті ғой иә қараптым пум ой лашым көзілігім түтпей қалды хоба хоба хоба ойбай түсіп кеттім-ау тітіркештім тітіркеш о дайсының арысының баласының жиені қалай сол аман саусам ба ракета беріп едің жерге зорға қайтып келдің креатив алып ә, біздің породный сатылар піскен жоқ па екен ешқайсысы піспеген ә о мәйек папасының бас пісті чте там анеу күні өліп қалғае қане мына жаққа тас алуға барып келейік мына жерде шұңқырлық бар еді бұл жерде емес сәл ар жақтаудаауқат алуды ұмыттық қой е ауқат ауқат қалып кетті ғой біздердің короче бір әмелеп келдім мына тынытына қараң көрдіңіз бе мен келеміз дейді бір әмелеп жителерден сатыларды алдым енді мына жаққа таудың ә, жамбауына шығып келеміз жамбауына шыққанда мына жерде құлақ бар еді четкий жер сол жерге барамыз гүл беріп қайтамыз сол жерге е мында мында мында бұл жерде полицияшылар не қылып папасының баласы маған атып жатырыпты төбеге шық төбеге төбеге төбеге не болып жатыр жақта бұяқта там өлді енді бұның ішіндегілер жетелілер ұрланып жатқан еді жақында көп уақыттан бері жоғалып келеатқан еді қақты ол изрекке шамамен мында тың ұрсыз кетіп жатыр жеп алдық давай давай давай давай енді ізі не болады бұл жердің мына жерге жол құрып қояйық қайтарсын қайту үшін Қайтамал бұл жерден қайтамын ба қайтпаймын ба құдай біледі иә болды короче үйге кіреміз әстең кіреміз сөйтіп ә, кім күтіп алады біздерді шақпайын тәсіп алайық жолды бұзуға ал алдымызда адам шыққаса өлтіруге ух папасының балалары күтіп тұрған екен ғой мені Қане кел, кел, кел, кел, кел. Қана, қана, қана, қана. Күтіп алыңлар. Хе, өлтірдім. короче іш басқа шырақ болып бұратыпты. Қане, құба. Үйі. іште мафия тұрыпты көрдіңіз бе ә, қолдарды көтеріп тарекс бұл тарекс тым көп сене бермей ақ қояйын мафия тағы короче бір құшақтасып қане мен өтіріп келдім адамдарыңызды енді сіз бұл жерден шетелдерді өлтіруді тоқтатасыз жетелерді өз орындарына қайтарасыз біздердің ауылға бірінші сені асырасаң басқа армиямды жеңіп ал о армияң келе алмайды бұл жерге себебі ана жерде көлемлерді көріп едім бағана бұндай істерге сен жоқсаң или короче расын айтқанда сен жоқсаң короче э, саған тимейме өзің кет әзір маған бір нәрсе қылатұғын болсаң егер бір нәрсе қылатұғын болсаң чат хедшот болды кетеді короче тәш бұл жерден кетемін жүдә қиын болмады деді аңсат болды әлбетте үһ братала өлтіріп кеткен жақсы ма еді че то осы мафияны құр қалдырдым да өлтіріп кетейінші братала че там құр қалдырдым ке көп ойнама өлесең көп ойнама дедім оба бүгін байрамбеді зат еді бүгін өз не болды жаңа бізде өлмейміз ғой есі кімде жақсырақ зат бар рет дегенде қане болады яқ өлді набалық өлтіремін әзір жақсы бір ашынған болайын басын, ана бір жақсылық қылдық қой зато к видеосымен уже ана жетті